Jest 6 rano, jesteśmy na warszawskim Powiślu. Kamera idzie. Uwaga! Gramy panowie? Tak. Realizujemy 45-sekundowy film wizerunkowy do najnowszej kampanii dla marki BNP Paribas o wykluczeniu nierówności, ekologii, zdrowym podejściu do życia bez cienia przesady można powiedzieć, że to projekt idealny, zbieżny z naszymi papajowymi celami. Reklama, którą realizujemy jest na pewno wyjątkowa, jeśli chodzi o obsadę. Mamy bohaterów, którzy na co dzień zajmują się rzeczami pokazywanymi w reklamie, tak jak na przykład trener koszykówki na wózkach inwalidzkich czy churniemy z Uniwersytetu Śląskiego. Jestem od 13 lat ponad trenerem reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach. Też jestem m.in. parolimpijczykiem, także gdzieś jest to moje <laughs> naturalne środowisko. Naszą działalnością chcemy uświadomić to, że gusi są wśród nas i potrzebują języka migowego, tak jak my naszej mowy ojczystej realizujemy podczas trzech dni w Warszawie w sześciu lokacjach. Niezliczona ilość kopii digitalowych. Później z tego powstanie powstawała na planie też sesja zdjęciowa realizowana przez Roberta Ceranowicza. Ze względu na dużą ilość lokacji musieliśmy działać na zakładkę. Po tym jak kończyły się wszystkie ujęcia filmowe, wchodziliśmy z sesją. Przyjęty tryb pracy jest moim ulubionym trybem. Najbardziej lubię pracować przy świetle dziennym. Dzięki temu praca idzie najszybciej. Nie szukasz światła, nie kombinujesz. Ono już tam jest sceny, które robimy w takim filmowym, naturalistycznym języku są niestandardowe, nie wprost. Staraliśmy się, żeby każda z tych scen i każdy z naszych bohaterów mówił coś innego i przekazywał widzom inne emocje. Także zapraszamy do oglądania. To fantastycznie.